тағдыры бөлек егіздер тағдыр иә тағдыр тағдыр дегенді әркім өз қолымен жасайды бәлкім бұлай айтқаным қателік болар бірақ бұл шындық сіз байқамайсыз иә байқамайсыз қарапайым отбасы біреуден төмен біреуден жоғары тұратын әкесі әкімшілікте жұмыс жасайтын айсараның отбасында ешқандай жылулық береке жоқ әкесі анасына әйел ретінде мүлде қарамайды үйдегі үш қызында бауырына тартқан әкені көрмейсің тек анасының қиналып жылайтынын ғана көріп өсіп келеді әкесінің емханада жұмыс жасайтын жесір келіншекпен қашан көңіл қосқан көп ұзамай барлық киімдерін жиып сол әйелмен бірге тұра бастады әйелі мен қыздарының өмірі маңызды емес көңілдесімен үлкен қалаға көшіп кете салды жасап жүрген жұмысынан шыққан әке қатты өзгерген байғұс анасы кетпеші деп күйеуінің аяғына жығылса да бір теуіп жіберді маған ұл керек ұл тумайтын қатын керек емес бұл сөздерге намыстанды сірә күйеуінің қатты жақсы көрді сол күннен соң қатты күйзеліске түскен анасы түн ортасында өз тамырын кесіп қансырап ана өмірге аттанып кетті ол кезде үш періштесі тәтті құда жатқан еді үлкен қызы жасы 12-де алғаш анасының өлімі көріп шыңғыра айқайлаған сол міне жазықсыз балалар тағы да күйзеліске түсті анашым бізді тастап кетпеші анасының денесін құшақтаған айсара ол кезде үшінші сыныпта оқитын айы болғандықтан есік терезе ашық қыздардың жылаған дауыстары қатты естіліп жатты үш қыз мамалап жылап жатқаны анық естіген көрші келіншек жүгіріп келді ес түссіз жатқан көрші әрі құрбысындай болған әйелдің өзіне қол жұмсап өлгеніне сен алмай жылап жүр үш қызды құшақтап үйге жүріңдерші қазір анаңды емханаға барам, оған дейін біздің үйде отыра тұрыңдар деп әрең жұбатуда басқа да туыс туғандарына ескертіп жаназа шығаруға жиналды үш қызды әжесінің үйіне әкеп тастаған үйге барамыз анама барамыз деп жыласа да оларды тыңдап жатқан ешкім жоқ жалғасы бар